excusez-moi, monsieur. Ah, pardon, pardon, pardon, pardon. le prestataire du parti. Oh putain. Merde, merde, merde, merde. Ah D'accord, la fenêtre, le courant d'air, ok. ouais, je, remettrai plus tard. Oh, Réador, la la la la, je connais pas la suite. C'est de la merde. Oh. C'est de la merde. Oh c'est de la merde. ça va ça va bien Ouais. la porte Bon. Je vais te montrer une bouteille de Porto, c'est super bon. J'ai acheté euh, un Martinique. Euh. Tu, tu, tu vas voir, c'est... Elle est où ta bouteille J'étais sûr de l'avoir sorti pourtant. Euh... Bah tiens, je ne la trouve euh, plus la bouteille. Bah, le rhum, c'est quand même bon, hein. moi ce génial Bon, oh, je crois que j'ai des troubles de la mémoire parce que ce matin je suis arrivé et j'ai vu que mes, euh, tableaux euh, préférés, euh, ils étaient dans un sac, pourtant je les ai pas décrochés. Bon, après je vais les raccrocher plus tard, mais voilà. aussi, tout à l'heure j'ai mis la bouteille de Porto, donc je l'ai posée ici et quand je suis venu te voir, elle n'y était plus. Bon écoute, ça arrive à tout le monde, t'étais peut-être pas réveillé, mais euh, c'est pas grave, hein, euh, tu te remettras, t'étais peut-être pas... je euh, sais pas moi, c'est pas grave, t'es trop jeune pour avoir fait. Eh, j'avais aussi un problème avec la, porte de ma salle de bain, mais c'est à cause d'un courant d'air, pas de problème. Ouais, bon, c'est un peu bizarre quand même parce que courant d'air, ça fait pas autant d'appels d'air normalement. Hein. faudrait que tu fasses voir ton truc. Ah, j'ai vachement longtemps là-bas. Ah, d'ailleurs, j'ai acheté un nouvel ordinateur. Oh, il est, il est, euh, super technologique. Euh, bah, il est là-bas. Non, mais il n'y a rien là-bas. Et quelqu'un pour Quoi, qu'est-ce que. Attends. Mais euh, oui, c'est vrai qu'il y a. Attends, il peut-être Ouais, pas ça Bon, j'ai dû laisser l'ordinateur dans le carton, ça arrive à tout le monde d'oublier. Ah ouais, ouais c'est à cause de mes problèmes de... Écoute, tu vas te reposer, c'est rapide, je pense. Plus un peu de cognac que je viens d'acheter euh, récemment. Ouais, ça, excellent. Ça va bien deux minutes. Ouais, le cognac c'est beaucoup mieux. Et. Mon dieu. Je savais pas que j'avais ce truc. Bon, mais comment ça s'est la qu'elles elle là Elles étaient là tout à l'heure. Ah, j'en sais rien, j'ai des problèmes de mémoire, peut-être que j'ai tout bu. D'accord, mais je, t'ai pas quitté tes yeux, je peux pas non plus t'avoir pas vu euh, Voir le truc, quoi, c'est Peut-être que les bouteilles ont disparu dans une autre dimension. Ah, ah, je suis désolé, je suis que c'est fou et débile. Ouais, bah, ça va, euh, attends. On, on, on vient déjà nos verres. Ouais, et. Mais t'avais fini ton verre, toi Euh, non. Et toi Bah, non, mais non, je peux. Je, pensais pas que tu buvais de l'alcool aussi vite. Mais non, mais non, mais c'est pas moi, attends, j'ai pas fini mon verre. Attends, attends déjà toi qui disparaît et tout là. Non, non, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison, hein, parce que là. Ah, mais Gremlins On dit Gremlins, oh mon dieu On est Merde, putain Oh, chier, hein. J'étais presque, là